on yourself ho'p hammaga assalomu alaykum hozir sizlar bilan HTS Max'da retopologiya qilishni ko'rib chiqamiz retopologiya qilish uchun biza hozir mana bu fob oldim bundan oldingi darsda eslaganimizni buni eksport qilamiz ikkalovini misol eksport obj misol selected qilaman manda katta joy bo'lib ketmasligi keyin ikkinchisini retopologiya qilish emas shunga okey endi buni bundan tashqari yana mana bu yoymasini qilib ya'ni hemen basitchida reset 2 arrangement all uh, file export obj selected mini ham topologiya 2 bu ok yes hech narsani o'zgartirmaymiz ok bosamiz uh, bo'ldi bu yoqqa kiramiz file import bosamiz import xo'sh zaryad Flip bilan birinchi obyektni o'zini olib kira olamiz mana mana biza resetkamizni ko'rib olishlar mumkin hammasi uchburchak dabdalasi kelyapti ho'p endi ikkinchisini anaqa qilamiz fayl import import etaplar ikki import qilib olamiz uni mana narsa bo'ldi bizada Xo'p. buni endi mana bunga aylantirib olishimiz kerak buning uchun bizada morfer degan komanda bor muvaffaqlar bosamiz empty bo'lib turgan joyiga sichqonchani o'ng tugmasini bossizlar pick from send bossizlar mana tanlaysizlar endi misol noldan yuzgacha olib boradigan bo'lsangiz, mana mana shu holatga keladi mana ko'rayotganingizdek. hozir o'zini olib olaman frontdan qarayman Hoch bo'lsa qolibdi faqat teskari qarab turibdi endi e, to'g'ri tushunasizlar mana bu yoymasi bunaqa bunaqa hmm, dini hech qanaqa narsaga aloqasi yo'q hop qoraytirib qo'yaman buni <clears throat> Ko'rayotganingizdek, mana narsa olaman Hop, birinchi plane mm, chizib Hmm, sonana bitta mana ustidan yozib chiqaman. Qo'l qilib aytganda mana. Mm, segmentlarni nomini qilib turaman. 2 sonat kecha bitta va undan buyog'iga ikkinchisini mana qilamiz. Mana ikkita chekkasiga bir xil mana o'stirib olamiz mana. nimaga yassada ko'rsatmadim chunki yassada e, youtubeda to'lib yotibdi bunaqa videolar yassada retopologiya qilishni o'rgatgan biz ham misol murakkabroq shaklda oldik murakkabroq shaklda xudo xohlasa ishinglar ham ancha yaxshi chiqadi xudo xohlasa hop ikkini bosamiz bunga ring beraman connect beraman segmentlarni ko'proq olaveraylik misol elliktaga ellikta hamma masalan bunaqasiga misol e, ellikta emas misol yetmish beshta qilinglar okey endi bu yoq tomonda topologiya bo'lishi kerak bo'lgani uchun e, bu yoqqa ham segment beramiz faqat yetmish beshtadan kamroq qilinglar iloji bo'lsa misol e, mana bu yerda kvadrat holatdagi setka hosil bo'lsin bu yoqda misol yetmish beshta to'g'ri kelyapti okey chunki e, obyektimizni kubikdan yasalingan hop bu yoq tomonda endi ringni bosib avtosep ketayotgan ekan ringni bosib connect beradigan bo'lsak yetmish beshta bu yoqda уже kvadrat setkani hosil qilmaydi sal kamaytirishimiz kerak tacha manimcha qilamiz har bir setkaga bittadan naqa bo'lish kerak hoppa 230 yuz chiqib ketib qoldi hop otolmasa bo'ldi cancel cancel 50 qilib qo'ysak bo'ladi bitta Pauziyu. Hozir videoni pauzaga qo'yib turing. Videoni pauzaga qo'yish bilan ishlab ketib qoldi. Xo'p, mana bitta connect beramiz. Mana bitta 50 deb yozamiz. Segmentlarga. Kvadrat setga hosil bo'lishi kerak bizga. Hozir kvadrat bo'lishi shart emas, endi biz kvadrat qoladigan bo'lsak, modelimiz chiroyli ko'rinadi. Mana pinch va xohlagan bitta narsamizga bosarsak 50 emas, misol 60 berar ekanmiz taxminan. mana 60 ham kvadrat holatga keldi ok bosamiz bu tomonda endi 60 bo'lmaydi ham 60 bo'ladigan joylarda mana bitta misol kelaverdek shunaqa qilamiz ikkita qo'rg'on tanlab oldim connect beraman ok bu yerda ring berib bu yerda misol manimcha yuz yigirmada bersam kerak kvadrat setga hosil bo'lishiga mana ok Hop, bizda skin wrap degan komanda bor. Mana bitta. Hop, skin emas, skin wrap. Hop, skin mana skin wrap. Hop, mana bitta ishlatish uchun wait all points yoqib qo'yasizlar. Endi bosib turib, mana bu obyekt ko'rsatib qo'yasizlar topologik ikkini. Ancha kutasizlar, bu hozir mana bitta hisob kitob chiqyapti, ancha ko'rishingiz mumkin. sodir yuz foiz bo'lgandan keyin morflarni bittada salmamini olib turib yuz qilib qo'yadigan bo'lsak hali ana bunaqa kvadrat setkaga keldi mana keyinroq hosil qilgan obyekt ya'ni retopologiya qilingan obyekt poligon qurib olaman buni o'zimdan olib qolaman mana ko'rayotgan edik ana holatga keldi hop edit facedan default shading shunga o'tkazib qo'ysanglar hop full chaining bilan to'g'ri bosib turib kontrol ani bosib mana mana clear all bitta smoothing group beraveramiz mana o'shanda mana bunaqa narsa hosil bo'ldi bizga ko'rayotganlaringdek retopologiya qilindi har bitta setkasi bir biriga juda juda mos kelyapti agar sizlar misol endi holi mana bu yerga deylik bunaqani bermoqchi bo'lsanglar ya'ni chekkalariga tikilingan yani chokka bermoqchi bo'lsanglar mana hozir mana shu bitta burchagini o'zida ko'rsatib ketaman qanaqa qilinishini create shape from selectionni bosasizlar linerga o'tkazasizlar ok bosasiz hop undan keyin mana bu tanlaysizlar bu jonivorni bunga renderingdan renderer enabling viewport bosasizlar va mana bunaqa narsa hosil bo'ladi sizlarda Mana misol radialdan xolis rektangularga o'tkazinglar lekin radialni o'zida mana bunaqa qilsanglar mana sizda bunaqa burchagi bunaqa setkali to'ro burchagi akantovkali obyekt hosil bo'ladi akantovkani sizlardan anaqada ham ko'rsatdik hop marvelous dizaynerni o'zida qilishi bu endi sizlarga yana bitta instrument bo'ldi xudo xolisi foydasi tegadigan umid umiddaman keyingi darslarda yana ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar